Allahu Akbar. Ini baru-baru baru tahu guys ya. Ini sebuah video yang baru diupload ya 11 hari kemarin. Masya Allah dan saya nak tahu macam mana istilahnya kebenaran daripada video ini ataupun isi video ini guys Jom kita tengok videonya bersama kita kaji bersama ya Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, sidang pada pagi ini adalah bertajuk Melayu adalah pembina piramid dunia terbukti. Ada bukti tuan-tuan. Allah. Jadi bila kita lihat uh, aspek sejarah piramid kat muka bumi ni kan. Aha. Kita jadi pening. Itu tamadun purba. Orang Melayu ni dia bina apa? ha, Jadi saat lagi saya persembahkan bukti hitam putih Melayu tu pembinaan dia apa Mereka kata mereka sorok selama ni Sehinggalah kepada yang dikatakan Asal usul setengah bangsa di muka bumi Lantas pagi ini kita mulakan ha? Ini kitab mereka lah kajian mereka bertarikh 18 lebih kita baca bahasa Inggeris, kita translate bahasa Melayu. Okey. The Red Indians of North America and the Inca Solaris of Peru were adalah of Malay extraction. Ha, pening kan? Maksud dia kaum Red Indian dan bangsa Inca Maya Solaris. Ha, Solaris ni dia merujuk kepada satu bangsa yang dikatakan berasal daripada dua bumi kot atau gugusan cakrawala. Peru eh? World of Malay Extraction ha, Mana kita ni bukan orang baru Bukannya kita tak reti bahasa kan ah. Nak tambah lagi cerita kartun eh. Serpent Mount di Ohio, Amerika Kuil dia, The Shrine Dan simbol-simbol Yang ada di bumi Amerika suatu masa dahulu Yang dikatakan tamadun purba Yang dihuni oleh Pueblo Indian jadi orang India ni ada banyak puak. Ada Apache kan, ada Mohican Mohok yang kepala dia macam tanjak uh, cerita Spartan tu. Tu pakaian yang dikatakan beberapa kaum atau bangsa atau suku di tanah besar Amerika Utara. Okey who were probably the descendant of those small dark Dravidian Malabaris. Ah, Malabaris, Melayu Baris. Ah. ah. kita saya pun dah tahu lah benda ni lama tu saya terpaksa keluarkan dalam bentuk berkala. Masuk dia kebudayaan tamadun Ray Indian tu ada tamadun Ada benda-benda kota-kota purba dan piramid di Amerika Utara dan Amerika Selatan Siapa pembina Ada Teknologi mana? Orang Melayu kita Ah. Kita baca kat situ. Saya saya akan bold lah perkataan dalam video kan. Eh. The true Malay. Maksud dia Melayu yang sebenar. Ah. Would be adalah the constructor of those great pyramid terrace shine of North America. Wow. Dia kata terang tu kan. Melayu tok nenek kita leluhur kita adalah pembina-pembina piramid yang terbesar yang tinggi umpama gunung di atas gunung ganang di Amerika Utara Amerika Latin. Berapa besar Amerika Latin? Oh, wow. Amerika Latin lagi besar daripada semenanjung tanah Melayu. Ada Dan ini mereka ya? kita 18 lebih. Oh, We surmounting temple like the Borobudur of Jawa. Jadi orang Melayu berbeza dengan orang Jawa pembinaan Borobudur berbeza, Jawa dan ah. Jawi berbeza. Dia tak kata the true Jawa adalah kontraktor yang membina piramid tadi. Ah. The true Malay, Melayu sejati. Saat lagi video lepas ni saya mungkin kupas agama sejati. Ha, bahasa mereka dalam kajian agama-agama yang purba di muka bumi. Okey. Dibandingkan dengan Borobudur. Kalau saya kata kasar pagi ini, Borobudur tu low class punya building Piramid-piramid yang tersorok dan hancur ditelan di uh, hutan rimba di tanah Melayu okay. Lagi power, lagi cantik Dan kalau saya kata Piramid yang besar dekat Egypt tu yang dipuas pening Tu teknologi Tok Nenek kita Lepas tu kita sambung Exquisitely elaborated temple found buried in the pride forest of Mexico and Yucatan. Covered with delicate tracery and hieroglyph carved on the most intricate stone and constructed with the greatest skill. Assure us that the builder must have been ah. those of ah. Malawa. Ah. Orang Melayu kita bina piramid, buat dan memahat gambar-gambar dan hieroglifis dan juga lambang-lambang yang telah dihancurkan oleh yang menyerang Inka Maya dan menghancurkan Apache di Amerika Utara. Ha, jadi pagi ini, lepas tu ditambah lagi yang juga membina tamadun dan juga tempat-tempat ibadat atau pura di tengah-tengah hutan Kambodia patung-patung dan sekalian. Ini bukan patung tu berhala, dia adalah gambaran perlambangan dan juga manifestasi alam pada suatu tamadun masa dahulu. Jadi kat sini pagi ni saya bangun dan saya buka video ni kadang sedih. Dulu tok nenek kita kontraktor first class, grade A, bukan grade A, grade triple A. Negara-negara lain yang juga adalah berketurunan berdarah Melayu. Sehingga Amerika Utara. Apa jadi dekat Apache dekat Amerika? Apa jadi dekat Inka Maya dihancurkan emas mereka kena curi? Apa jadi ketika California go rush? California tu dulu Apache punya tanah. Ha, apa jadi pada Geronimo? Kenapa Geronimo kebai? Tak lut peluru. Ilmu yang sama daripada tok nenek kita. Itu semua sedara mara kita. Jadi pagi ni, bila sedara mara tok oyang tok tua kita dah hancur berantakan di Amerika Utara, menjadikan negara Amerika yang dikatakan kuasa dunia. Kita pagi ini Melayu masih lagi bingung dan tak kuat dan hilang semangat. Macam mana kita nak kata? Ha, tamadun-tamadun termasuk yang dikatakan piramid punya teknologi tu asal usul daripada tok nenek kita. Kenapa hmm. pagi ini orang Melayu kita masih duduk di takut lama? Orang Melayu masih malas, masih penakut, masih malu. Kita dah travel satu dunia cuba pagi ni tengok video saya ada akai sikit. Ha. Tersambung. Jadi Malapura Dravidian. Ha, Dravidian ni kadang kalau setengah kajian kata bersangkut paut dengan Nabi Daud dengan dinasti Dravidian. Dan kalau kita kata Dravidian dan juga yang dikatakan ha, ni masalah sikit kalau saya sebut nama tapi saya tak nak sebut nama saya bagi kiah eh lelaki pendek ada misai empat segi misai kontut kalau saya sebut nama dia YouTube akan ban saya punya video ni lelaki pendek di negara Jerman ha, senang lah Aryan Nation yang menggembar-gemburkan bangsa kulit putih yang kuat hebat dan kasta paling tinggi umpama daripada Dewata Raya semua yang klaim-klaim power-power tu sebenarnya mereka klaim daripada teras Melayu tadi sampailah kepada benda magic tak masuk akal macam mana orang Melayu kita dah kita kata Melayu lah boleh angkut batu bata yang besar tanpa teknologi yang dikenal pasti membina piramid setinggi gunung sama tinggi sama dalam dah ada teknologi dah. sehinggalah kepada batu batan di Easter Island Kosovo Peru ni semua mereka kata tok nenek kita buat Lepas tu In California we find the language of the Pimas ni Pimas ni satu lagi puak orang asli oh. Mempunyai 15% of Malay world Dia okay. kalau pada pagi ni saya naik angin saya kata Wahai Amerika Syarikat Dulu hampa telah mengalahkan tok oyang moyang saya Tanah Amerika tu saya nak claim balik boleh? Kita hantar Panglima Melayu kita kata kita saman dekat High Court The Hague kita punya tanah di Amerika sila pulang balik. Ha nak jadi apa pagi ni? Ha? Ha rampas daripada tok nonik nenek kita Apache tu semua puak tu bangsa kita. Tu pasal Datuk Lasmana pi dekat Egypt. Dia pi jumpa Cleopatra dan ketuhanan kita bangsa yang kuat. Jadi okay. pagi ni kalau tuan-tuan masih tak sedar diri, kalau Melayu bangkit, dunia gegar. Allah. Depa sendiri kata apa saya, saya bukan merapu begini, saya tak merapu tu bahasa depa, kitab depa, kajian sejarah depa. Jadi daripada mana saya dapat menatang ni? Ha, minta okay. maaf lah, kadang saya saya berseloka TikTok TikTok ada masa saya naik suara. Ni daripada kitab tulisan depa short study kajian pen ini baru short study in the science of comparative religion di dalam bidang sains perbandingan agama yang telah embracing merangkumi semua agama di Asia. Ni saya bawa cerita sejarah depa dah mengaku penduduk asal Amerika Utara leluhur lama kita. Allah. Itu belum kajian DNA lagi. Kitalah yang membina. Depa lah menghancurkan termasuk the Spanish conquistado ataupun penjajah Spanish yang telah merampok dan mencari emas Montezuma. Tu sebab kita semenanjung emas orang kita pandai reti emas pi bangun sana pi bangun sini armada Melayu tumbang. Lah ni anak Melayu tak reti bahasa buta sejarah. Minta maaf bahasa saya nak panggil angin, angin pagi ni. Ni tarikh publication dia 1897. Wow, for dah lama long. banget ya. JGR. For long. Ha, jadi kita papa kan lah ni, ni buku dia tebal bukan short pun. Ah betul. Ha, contoh piramid di Kemboja, Myanmar. Wow. Dan juga yang dikatakan kalau kita pi Bangkok adalah yang dikatakan ha, pagoda-pagoda dan sebagainya. Jadi pada pagi ini kita bangkit dish. daripada tidur. Yep. Kita telah dimumukkan ratusan tahun. <clears throat> Orang Melayu tak pandai Orang Melayu animistik Orang Melayu tak reti bahasa Memang kita tak reti bahasa pun Minta maaflah bahasa saya dan untuk kajian ilmiah dalam buku ni juga dan beberapa kajian yang telah saya laksanakan dan buat dan saya sorok saya keluarkan pelan-pelan. Saya tak ada masa. Saya tak ada masa dan tak larat nak bercakap 5 enam jam. Kalau pagi ni saya buat satu slide Saya bercakap terus lima 5, sepuluh jam Saya bercakap 12 jam Daripada pukul dua 12 malam sampai subuh sampai lepas Kalau lah pagi ni video saya Saya buat terus non-stop over overtime ah, enam jam Saya kupas dan kupas nak bagi bangsa saya faham Berapa ekor Berapa kerat akan dengar enam jam tanpa henti berjuang memahami ah, sejarah betul. bangsa orang kita tu kadang saya dalam saya bagi fakta saya bagi kajian saya saya cakap lagu ni seolah-olah saya terpaksa bagi semangat saya cerita fakta demi fakta orang kita masih pening kita bangsa agung misi warisan orang Melayu agung dalam kita kata misi warisan agung orang kita masih tertidur terlena gebang kedai kopi sampai subuh tak pi mana tak bangkit-bangkit tu dulu tok nenek kita pi angkat batu mak salih dunia tercengang lagu mana depa angkat satu brick ni lagu mana depa susun lagu mana depa teropong batu tu pula lagu tak mai tang mana depa dah tahu benda tu pasal depa buat cerita kartun oh piramid tu alien bina Easter Island tu alien bina tu cerita national geographic History Channel. Kalau kita pasang astro tu, minta maaf pagi ni saya mengomen. Kalau kita biasa tersegempak dengan satu channel di astro yang dikatakan misi warisan apa aku. tu tadi saya dah kata saya tiba-tiba lupa pula history channel lah dia ada keluarkan dia kata teknologi ancient Amerika dekat lah apanya pelambangan Pueblo tu semua alien yang buat cerita sekarang cerita dulu ini semua tok nenek orang Melayu kita buat. Piramid tu pula buat teknologi alien daripada angkasa lepas. Sekarang depa cerita lagu tu. Kajian depa yang depa suruh segala manusia tu tok nenek kita orang Melayu, kita orang Melayu pandai. Tapi pagi ini seperti biasa. Saya bangun tidur. Saya cakap lagi kadang saya cakap waktu pagi, tengah hari, kadang malam, kadang tengah malam. Saya bagi fakta demi fakta. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi fakta menarik ataupun bisa dikatakan Melayu adalah pembina piramid dunia guys ya. Wow, dan terbukti dari catatan for long yang dari buku shortnya itu yang tebalnya segini, ya lebih tebal lagi, nggak ngerti juga. Dan pembahasannya di sini, masya Allah, ternyata nenek moyang kita, guys, orang-orang Melayu itu bukan orang-orang yang istilahnya tidak tahu menau ataupun bisa dikatakan bodoh, bisa dikatakan ya nggak tahu apa-apa, tapi pencetus ataupun pembuat piramid di dunia ini adalah orang-orang Melayu guys ya nenek moyang kita Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar sangat bagus pembahasannya daripada channel seadanya ini jangan lupa guys like share komen dan subscribe banyak sekali pasti sejarah-sejarah yang akan diungkap untuk membangunkan semangat pemuda-pemudi orang Melayu ataupun orang-orang Melayu ya. Nah langsung saja guys ya di subscribe di subscribe ya support terus ya teman-teman sekalian supaya banyak lagi istilahnya fakta-fakta menarik yang diungkap oleh channel seadanya ini guys ya. Oke itu saja video kali ini guys semoga bermanfaat dan saya juga sangat shock sekali sangat eh, terkejut sekali mendengarkan sejarah ini mendengarkan penjelasan buku ya yang disampaikan oleh seadanya ini guys ya. Apa Apakah teman-teman juga seperti itu? Apakah ya kita tahu bahwasanya piramid ini dibuat oleh alien dan lain sebagainya itu itu yang mencuci otak kita seperti itu. Tapi ya kan, tapi banyak misalnya fakta-fakta menarik di situ yang dijelaskan di channel ini guys ya.